ねえねえお兄ちゃんお休みなんでしょどっか連れてってよ友人がいいかな動物もいいかなあでもショッピングもいいかもかかわいいお洋服いっぱい買ってほしいなねいいでしょお兄ちゃん